මම දැක්කා සහ එකතන ඔබ කියල තිබුණා මේ සුනිල්ලයියා අසාධ්‍ය වෙලා දැරිසත්කාරයකගේ ඉන්න අවස්ථාවදිත් එයා මේ ලොවේ සැම එකමදැයි දූදරුවන් වේවා ගීතය දැරිසත්කාරයක කේන්දර ගායනා කරා කියලා මේක ඇත්තත් දයි ඕන ඩක්ටරම තහනම ඩක්ටරන අපිට කිව අපි න මොද අපිට අයිසියෝ කස්සට යන්න දෙන්නේ නැහැ නේ ඒකට. කොහොමද සුනිල්ලා ගෙදරින් ඔය අන්තිම පාර අන්තිමට දවස් 4කට ගියානේ ඔන්න හොස්පිටල් එකට. ඒ යන්නේ ඉස්සෙල්ලත් මට කතා මට කවල් කළා කිව්වා මල්ලි මේ අපි ලෝවේ සමායක ඇමත් කරන්න ඕන මේක අපි මිනිස්සුන්ට කවන්න ඕනයි කියලා කිව්වා. මේ මේ සාමය කියන දේ මිනිස්සුන්ට කවන්න ඕන මේ ආදරය සාමය මිනිස්සුන්ට කවන්න ඕන. ඉතින් මේක දැන් මේ සින්දුව අපි දැන් ඉස්සර අපි පරණ කට්ටිය හිටියේ අපි ඕනේ අපි මල්ලි මායයක්වත් දාන්න ඕනේ මේකට අලුත් තරුණ පරපුර දාලා අපි මේක කරමු ඉතින් අපි මේක තරුණ කට්ටිය දාද ගොඩක් ඉන්නවා ජනප්‍රිය තරුණ ගායක ගායිකාව ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ව දාලා අපි දන්නේ නැතේදී මේ තරුණ ඒගොල්ලෝ කවුද කියලා ඊට සොල්ල ඇත්තම බොරු කියනවා නමකුත් ඊට කෙලිමක වාතයට සන්තෝෂ කරන මේක බාර දෙන්න ඒගොල්ලන් කරයි කියලා හොඳට ඒගොල්ලන් හොඳට මේ දෙප්පැත්ත ඇත් කරලා ඒගොල්ලන්ම කරයි ඒ දිනට බාර දෙන්න මේක කරන්න ගියා. සුන්ලා මට එහෙම උක මේක හැමත් කරන්න ගියා. ඊට ස්පිරිතාලයට ගියන් පස්සේ එක දවසක් මම ගියාම ડોක්ටර් කිව්වා ડોක්ටර් මේ කිව්වා මෙයා අතේ গিitarකකුත් නැතුව ඇඳේ ඉඳගෙන ICU එකේ গিitarක ගහනවා වගේ මෙහෙම මේ අර ඇක්ෂන් එක දදා ලෝයේ සමා කිව්වල සින්දෙන් භාගයකට පැහැගලා කිව්වා කියලා ડોක්ටර් එහෙම කිව්වා පැහැගලා කිව්වා කියලා සද්දෙට නිකන් ලෙඩෙක් කෙනෙක් කියන හැදලා වැසක් ගන්න කහගලා කිව්වයි කියලා. මගේ එකම මේක මගේ බලාපොරොත්තු එකම දේ ඇත්තනවා ඒක සුනිල්ලාගේ අන්තිමට සුනිල්ලා කියපු දේවලි සුනිල්ලා යම් දෙයක් මේ කරගෙන මිනිස්සුන්ට උදව් කරගෙන අරෝණිය ගොඩක් එක එක දේවල් සුනිල්ලා කරා ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මම සංගත් දේවල් දන්නවා මේ කරපු දේවල් අරෝණිය ගොඩක්. මම එකම සෞදරයක් වශයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ඔක්කොම සුල්ල කරපු හැම දෙයක්ම ඒ විදිහටම කරාගෙන යන්න. ඒක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒකට වාට මම දන්නා සුනිල්ල එහි ඉඳගෙන හරි සුනිල්ල මට ඒක කරාගෙන යන්න මට මට මග පෙන්වයි කියලා. අනිවාර්යෙන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ යම තමයි ඔබට ඇතුළු ඔබේ කණ්ඩායමට ඔබ සංවේදී වෙලා අපිට දනනවා ඒ සියලුම ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා අපේ අල්ලයේ අපි හැමෝම සුනිල් අය වෙනුවෙන් අදවසේ ප්‍රාර්ථනා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුනිල් අය ඔබ කොහේ හිටියත් ඔබට සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ අවසාන බලාපොරොත්තු ඔයා දඩිසත්කාර ඒකකේ ඉඳලත් ඔයා ඉල්ලුවේ මේකනම් අපිට පුළුවන් අවසාන වශයෙන් ඒ ගීතය ඔබට අහන්න දෙන්න නිසා සුනිල් අයියේ ඔයාට සුබ උපන්දිනයක් වේවා අනේ ඔයා අපි අතර හිටියා නම්